Não existe segundo lugar em vendas. Se você trabalha na profissão aí já há algum tempo, você sabe que alguém vai ganhar e alguém vai perder. O pedido, na verdade, só vai para uma pessoa. <laughs> E tomara que ela vá para você, não é? Porque a nossa carreira, ela exige cada vez mais. Ser vendedor não está fácil, não. Você imagina um jogador de futebol, 10, 15 anos atrás, mal sabia se expressar. Hoje ele dá entrevista em inglês, em francês, em português, tem personal isso, personal aquilo, ele virou profissional. E o nosso mercado de vendas, gente, está cada vez mais disputado. Tem gente entrando de fora, tem produtos hoje que depende do dólar, a coisa vai complicando. Como é que você faz um reajuste hoje se o seu produto depende do dólar? Complicado cliente não quer reajuste. O cliente quer o quê? Desconto. Aliás, os clientes são cada vez mais preparados, né? Eles estão estudando, estão fazendo cursos de negociação, até comigo mesmo. Estão querendo pouca conversa. cliente não quer conversar muito. Já os seus concorrentes, aqueles que estão disputando o mesmo cliente, eles são desleais muitas vezes. Vendem sem nota, meia nota, é, falam que vão entregar uma coisa, entregam outra, não cumprem as promessas, prometem qualquer coisa para ganhar o pedido. Eles estão desesperados. Então o que, que aconteceu com as nossas margens? Despencaram. E por isso cada centavo precisa ser negociado. E a forma de vender mudou com essa pandemia toda. Né? Os clientes estão trabalhando em casa, um home office, então você tem que usar o Zoom, você tem que usar o Google Meet. Mudou, está difícil fazer a, a venda presencial, a visita presencial. E agora, o que, que você faz? Eu já sei que a pressão começou, pressão para vender mais, para ter bons resultados, para bater a meta em 2021. Ninguém aguenta mais o sufoco. Agora, você faz a diferença ou você é custo? Porque só tem duas maneiras de entender a profissão de vendas. Ou você está trazendo valor para o processo todo, você está trazendo um custo. E olha, hoje não dá para trazer custo. Se produto está muito parecido, o serviço está muito parecido, sabe onde é que está a diferença? Em você, meu amigo, minha amiga. A diferença hoje é o vendedor, é a vendedora. Porque o resto é tudo muito parecido, tudo meio que commodity. Então você precisa valer mais profissionalmente. Você precisa ser o grande diferencial da sua empresa, seja lá vendendo produto ou serviço. E por isso eu criei um curso novo, totalmente revolucionário. É um curso que vai te ensinar as novas técnicas de vendas para essa era pós-pandemia, como é que você consegue encontrar novos clientes, como é que você faz uma apresentação, como é que você monta uma proposta hoje em dia, como é que você negocia, como é que você se diferencia fazendo o seu marketing pessoal? Agora na transformação digital, como é que você vende usando o Zoom? Como é que você faz uma boa reunião usando o Zoom? Eu quero te ensinar técnicas de influência, de persuasão, de como fazer uma proposta vencedora, de como se posicionar no mercado. É isso que vai te ajudar a vender. Agora, chega daquele papo de autoajuda, sabe? Que você vê no Instagram, no Facebook, principalmente no Instagram. Olha, clique aqui e você vai ser um milionário. Ou se não, aqui, aquela que eu tenho mais raiva ainda. Olha, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você. Mentira! Você precisa ser o melhor, a melhor de todos. É porque está todo mundo tentando vender por cliente. Só um vai vender. Ou você é o melhor, ou você perdeu o pedido. Chega de poesia, chega de clique aqui para ver o novo milionário, aqueles papo furado. Você não pode entrar mais nisso. Você precisa vender, ganhar dinheiro, cuidar da sua vida. E você só vai conseguir isso se se atualizar conhecer as novas técnicas de influência, persuasão, vendas, negociação. Quem está falando isso é um cara que tem 40 anos de janela. Olha, eu tive muitas, mas muitas dificuldades para conseguir vender. Eu estudava nos Estados Unidos, fui contratado lá, comecei como estagiário. E olha, com o dinheiro que eu ganhei nas minhas vendas, não é papo. Eu consegui, comprar, eu consegui comprar a fábrica da empresa, uma fábrica de guindastes, gente. Então, o que eu vou passar para vocês é experiência, é pasta na mão. São erros que eu cometi e não quero que você cometa. São sucessos e grandes sucessos que eu consegui. Porque para sair de estagiário e comprar uma fábrica, precisa de dinheiro, precisa de muito dinheiro. E esse muito dinheiro eu ganhei vendendo. Eu acabei escrevendo cinco livros, eu dei cursos ainda nos Estados Unidos, dou curso na Europa, em Portugal, em todo lugar, faço boletins para a Rádio Jovem Pan, fui para a Rede Globo no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, talvez você me conheça até de lá. Meus podcasts têm 14 milhões de downloads na Apple. Ou seja, eu sei o que eu estou falando. Agora eu quero ajudar você. É, você que está me assistindo agora a conquistar tudo aquilo que eu consegui conquistar, a ganhar muito mais dinheiro, a ter reconhecimento profissional, a ter uma melhor condição de vida para você, para sua família, para quem você gosta, para garantir o seu futuro. Mas para isso, você precisa participar do curso. Dê uma olhada aqui na página do site, veja quanto material legal, mentorias, olha o conteúdo do curso. E olha, o valor é muito baixo e ainda parcelado no cartão. Ou seja, você só não vai mudar a sua vida se você não quiser. Agora o preço é por lote, ele vai mudando. À medida que a turma vai, vai enchendo, normal, é que nem avião, hotel tal, o preço vai variando. Eu vou tirando o desconto, o sistema vai tirando e vai voltando ao preço normal. Então veja que lote nós estamos. Se você vacilar, talvez amanhã o preço já esteja diferente. Pare de empurrar com a barriga. É a sua vida, é o seu sucesso profissional. Faça a sua inscrição agora, nesse momento. Parcele, apareça. Eu quero conversar com você. Você vai mudar a sua vida com esse curso. Eu garanto isso, tá bom? Eu te vejo na abertura do evento. Grande abraço, bons negócios e até lá!